السلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے رحمت و کرم سے دوستو آج کی ویڈیو موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے سینس اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے اس میں ہم نے ایک اہم پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لیجیے گا کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں ویڈیوز اچھی سے اچھی بنانے کا حوصلہ ملتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع دیکھیں جب آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو جب آپ کا چینل مونیٹائز ہوتا ہے تو آپ نے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہوتا ہے وہ جب ایڈسنس اکاؤنٹ کیسے کریٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آلریڈی میں نے ویڈیو بنائی ہے ڈسکرپشن میں اس میں لنک بھی آپ کو مل جائے گا تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب جب گوگل ہم ایڈسنس اکاؤنٹ کریئٹ کر لیتے ہیں تو اس میں پیمنٹ کے حوالے سے جب ہم اپنا پن ویریفائی کرتے ہیں آپ پن کیسے ویریفائی کرتے ہیں اس کی بھی میں نے ویڈیو آپ کو بنا کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے اب جب پن ویریفائی ہو جاتا ہے ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے ہم اپنا بینک اکاؤنٹ میں لنک کر دیتے ہیں لیکن اس میں ایکشن کا بٹن آ رہا ہوتا ہے اوپر اب وہ ایکشن کا بٹن جب تک ریموو نہیں ہوگا ہماری جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ ہولڈ کے اوپر ہوتی ہے اب جب تک اس کو ہم کلیئر نہیں کریں گے اور اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کریں گے تو وہ ایکشن بٹن ہمیشہ رہتا ہے اب اس ایکشن بٹن کو کیسے ختم کرتے ہیں اس میں بہت ہی آسان سمپل ایک پروسیجر ہے آپ نے جس آپ کے گوگل اکاؤنٹ کے اوپر جی میل اکاؤنٹ کے اوپر آپ کا ایڈسنس اکاؤنٹ کریٹ ہوا ہوا ہوتا ہے آپ نے اس کی سیٹ اس میں جانا ہے اب آپ جب اس میں اپنے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں تو اب آپ نے میل دیکھنی ہے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ اب وہ جو میل آپ کو یوٹیوب کی طرف سے گوگل کی طرف سے آئی ہوتی ہے اب اس میل میں کیا لکھا ہوتا ہے اس میں کچھ ٹیکس آپ نے انفارمیشنز دینی ہوتی ہیں اس میں ایک فارم ہوگا آپ نے فارم فل کرنا ہے اب بیسیکلی فارم کیا ہوتا ہے دیکھیں جب آپ نے جب گوگل ایڈسنس ہمیں پیمنٹ بھیجتا ہے ایک تھرڈ پارٹی کے تھرو بھیجتا ہے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں یعنی کہ ایک تیسری بینک ہوتی ہے جو کہ ہمارے بینک میں پیسے ٹرانسفر کرتی ہے اب اس بینک کا ہم نے فارم فل اپ کرنا ہے اب اس بینک میں کیا فارم کیا ہوتا ہے اس میں ہماری ویریفیکیشن کی جاتی ہے کہ آیا کہ میں خود ہوں جو کہ میں اپنا گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کریٹ کر رہا ہوں یا چلا رہا ہوں یا کوئی اور چلا رہا ہے اب اس میں جیسے آپ فارم کو اوپن کریں گے اس میں سمپل سے کچھ سٹیپس ہیں آپ نے ان سٹیپس کو سمپل فالو کرنا ہے جیسے کہ اس میں آپ اپنا ایڈریس لکھتے ہیں اپنا جو آئی ڈی کارڈ کی ویریفیکیشن کرتے ہیں فرنٹ بیک اس کی پکچر اپلوڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ پاکستانی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی اس میں کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ نے جیسے فل کرنے ہیں فل کرنے کے بعد <clears throat> جیسے آپ اس کو سینڈ کریں گے سینڈ جیسے آپ کرتے ہیں تو فوراً آپ کو تھینک یو کا میل آ جاتا ہے اب اس میں ٹونٹی فور آورز بھی لگ سکتے ہیں ایک دن بھی لگ سکتا ہے دو دن بھی لگ سکتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ای میل آتا ہے دوبارہ اس ای میل میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کی ویریفیکیشن کر لی ہے اب آپ کا جو ایکشن بٹن ہے وہ ریموو ہو گیا ہے تب آپ نے دوبارہ آپ نے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کے اندر جانا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے ریفریش جب آپ ریفریش کریں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ اپنے اکاؤنٹ میں دیکھیں گے کہ وہ جو ریموو والا ایکشن والا بٹن ہوتا ہے وہ ریموو ہو چکا ہوتا ہے تو یہ ایک سمپل ایک اسٹیپ تھا جو کہ آپ نے اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی تھی پوری کریں گے تو آپ کا ایکشن بٹن ریموو ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی جو جتنی بھی ہولڈ کے اوپر پیمنٹ پڑی ہوگی وہ ساری کی ساری ریلیز ہو جائے گی تو دوستو یہ ایک آسان پروسیجر تھا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ پرابلم سالو کر کے دوں گا اور بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی یوٹیوب کے اوپر تو میں بھی اسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بات آپ کو دوسروں کی نسبت آسانی سے سمجھ آ جائے دوسروں کی بات بھی سمجھ آ سکتی ہے تو یہ نالج ہے نالج آپ کو کسی بھی یوٹیوبر سے مل سکتا ہے چاہے وہ چھوٹا یوٹیوبر ہے یا پھر بڑا یوٹیوبر ہے آپ نے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ میں نے نالج گین کرنا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو